Ola, boas tardes, son o vosso compañeiro Pelayo Pérez Fijo e hoxe vou vos falar sobre os hórreos. Relación co medio físico e finalidade. Os hórreos encontranse en lugares rurais, especialmente nas leiras ou nas fincas. Estas sempre están preto das casas, xa que era, eran para protexelos dos animais e da humidade. Con isto, cos hórreos, conseguimos que os alimentos se manteñan nun estado óptimo para o seu consumo. Os órreos teñen unha estrutura rígida, estable e resistente. Segundo o seu, mate... segundo o seu material de construción, clasificamos os órreos en órreos de madeira e órreos de pedra. Os órreos de madeira están formados por madeira, evidentemente, que é un material eh, de orixe vegetal. Antes de construir o órreo, as madeiras son pintadas e vernizadas, e antes deso son cortadas á medida para que o horro quede o máis perfecto posible. Nos horros de pedra tamén están formados de materiais de orixe vegetal, xa que as pedras proceden do medio ambiente. E os horros están formados de pedras graníticas. E o seu tellado, dependendo da zona, é de tella ou de pizarra. A pizarra utilízase nas zonas máis interiores. Ahora, vinda aquí. moitos horros, neste precisamente non, aquí abaixo están os tornaformigas. Despois están os pés. Despois, máis arriba, os tornarracos. Aquí e arriba, xusto en riba destas la, destes aguxeiros, aguxeiros hai dous, dúas especies de proteccións chamadas dintel os dinteles, en, entre os dinteles está isto, que é toda a pedra granítica que é o que forma a fachada do río. Como vedes, ten unhas pequenas ranuriñas que son utilizadas para que a, para que o que guardemos dentro do río pode respirar e se seque ademais. En conxunto, as ranuriñas e a pedra chamase doelas. Despois, en todos os orros hai unha póliza do que sea a porta ábrese, saca unha escaleira e que as escaleiras de súa. Dentro encontraremos todo o que xamos guardado eh, en perfecto estado e seco. Bueno, esto ha sido todo. Espero que vos gustara e eh, adiós.